नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम में मैं हूं आपके साथ आगिशा और आज हम आपको बताते हैं कि दबंग थ्री की शूटिंग के दौरान सलमान खान अरबाज खान प्रभु देवा महेश्वर पहुंच चुके हैं और शूटिंग काफी अच्छी चल रही है लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने भी दबंग थ्री की शूटिंग में एंट्री ले ली है और वे भी महेश्वर पहुंच चुकी है अब देखना यह है कि सोनाक्षी सिन्हा क्या जलवा बिखेरती है महेश्वर में देखिए कुछ साझा तस्वीरें सोनाक्षी की महेश्वर की जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महेश्वर में दबंग थ्री की शूटिंग चल रही है और पहले ही दिन प्रभुदेवा सलमान खान और अरबाज खान पहुंच चुके थे लेकिन आज सोनाक्षी सिन्हा भी